بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین Zafar Iqbal aspire real estate کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راؤ گنڈی اسلام آباد کے اندر ریزیڈینشیل اور کمرشل جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ شیئر کرتا رہا ہوں اکثر اس کے اندر کمرشل بھی ہیں ریزیڈینشیل بھی اور ڈفرینٹ قسم کے جو اچھے سوسائٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہوں اور آج بھی آپ کے لیے ایک میں بہت اچھا پروجیکٹ لے کے ہوں جو جس کے اندر پلاٹس ہیں ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں یہ پانچ مرلے ہیں دس مرلے اس طرح سے ڈفرینٹ کٹنگس کے پلاٹس موجود ہیں اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر موجود ہے اسلام آباد کی سٹی کے اندر ہے اب چونکہ اسلام آباد کا یہ جو لتراڑ روڈ ہے یہ بھی ایک قسم کا سٹی کے اندر ہی شامل ہو چکا ہے تو لتراڑ روڈ کے اوپر ہے آپ کھنا پل سے ٹورڈز یا نلور والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ادھر راستے کے اندر آ رہا ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیجیے یہ جو بیل ہے اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکتے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لتراڑ روڈ پہ کھنا پل کی طرف سے بھی جائیں یا آپ تر چوک کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ اگر گوگل کے اوپر بھی میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فیض آباد سے ایکسپریس وے کے جب ہم آئیں گے اور کھنا پل پہنچیں گے تو کھنا پل سے لیفٹ ٹرن لیں گے ہم لتراڑ روڈ کے اوپر اور ادھر سے آپ جب ترامنی چوک پہنچتے ہیں تو ترامنی چوک میں ایک راستہ آپ کو چکشزاد اور راولنے والی سائڈ سے بھی یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں ترامنی چوک میں تو جب ہم ترامنی چوک کو کراس کریں گے یہاں ساتھ علی پور فاش کا ایریا آ گیا اس کو کراس کیا ساتھ یہاں اس ایریا کے اندر سلطانہ فاؤنڈیشن آ گیا اور سلطانہ فاؤنڈیشن کو کراس کیا تو یہ ٹھنڈا پانی کا ایریا آ جاتا ہے اب ٹھنڈا پانی کے ایریا کے اندر اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ سی این جی اسٹیشن کے ساتھ سے راستہ اندر جا رہا ہے اور اس راستے پہ جب ہم آنا سٹارٹ کریں گے اور ادھر سے یہاں تک ہم نے آنا ہے یہ جسٹ ہارڈلی اس مین روڈ سے یہ جو راستہ آ رہا ہے یہ یہاں تک ہارڈلی پانچ منٹ کا سفر بنتا ہے تو جب اس ایریا میں آپ پہنچتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک خالی سی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ خالی جگہ یہ گرین ریزیڈینشیا کا ایریا ہے ویل ریزیڈنشیا کی ایک سائڈ کے اوپر یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آبادی یہ اس کی ہے رائل سٹی کی آبادی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ایریا جو ہے یہ فیڈرل ٹاؤن کا ایریا ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ پیراڈائز انکلیو بھی لگ رہا ہے ساتھ شائن ٹاؤن کا ایریا بھی لگتا ہے تو یہ جو ایریا ہے بڑی آبادی والا ایریا ہے اور یہاں پہ جو اگر میں دیکھوں اس فیڈرل ٹاؤن کے اندر راؤنڈ روڈ سات آٹھ لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ہے شائن ٹاؤن کے اندر بھی سات آٹھ لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے جگہ ہے تو یہ کافی مہنگی جگہ ہیں اس کی سراؤنڈنگ کے اندر اور گرین کا یہ جو ایریا ہے یہ بڑا سالڈ قسم کا بہترین جگہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک بڑی زبردست پلین جگہ ہے کوئی فلنگ نہیں ہے کوئی کٹنگ نہیں ہے کوئی اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں یہاں ڈیولپمنٹ ورک وغیرہ بھی ہو رہا ہے یہ ویڈیو کے اندر آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں اس کی سراؤنڈنگ کے اندر سارا ایریا آباد ہے وہاں پہ آبادی موجود ہے گرین ریزیڈینشل کے لیے گیس کی رول بھی ہو چکی ہے بجلی کا بھی یہاں پہ فیسلٹیز موجود ہے اور پانی کے لیے آپ اپنے بور کا استعمال کر سکتے ہیں اور پانی بہت زیادہ دور نہیں ہے جسٹ آپ کو ستر اسی فٹ سو فٹ کے اس ایریا کے اندر آپ کا پانی آرام سے آ جاتا ہے یہاں پہ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو باقاعدہ سیوریج کا نظام جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے گلیاں جو کی کٹنگ ہو چکی ہے ان کو فائنل کیا جا رہا ہے جسٹ دو سے تین مہینوں میں یہ ڈلیوری کی طرف ہے یہاں جو گرین ریزیڈینشیل میں ڈفرینٹ کٹنگس موجود ہیں یہاں پہ جگہ ساری سالڈ ہے اور پلین جگہ ہے اور سارا آبادی کے ایریا کے اندر ہے یعنی اس کی ایک سائڈ پہ رائل سٹی کے نام سے وہاں پہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے دوسری پہ Shaheen town phase one two ساتھ ساتھ ہی ارسان ٹاؤن ٹاؤن ہے فیڈرل کے کے کے نام سے تو یہ پروجیکٹس اس سراؤنڈنگ اندر موجود اور یہ سارے پروجیکٹس اور ٹھیک ٹھاک ان پروجیکٹس کے اوپر آبادی ہو چکی ہے اور سارے اس وقت اچھے خاصے مہنگے وہاں پہ وہاں اگر ہم شاہین ٹاؤن کے اندر چل جائیں ارسان ٹاؤن میں چل جائیں فیڈرل ٹاؤن جو ہے ان ایریاز کے اندر چھ لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے یہاں پہ پلاٹس مل رہے ہیں اور لیکن جو گرین ریزیڈینشیا میں آپ کے ساتھ متعارف کرا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو اس وقت ساڑھے چار لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے آپ یہاں پہ پلاٹ لے سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں رجسٹری انتقال والے پلاٹس ہیں کوئی فائل نہیں ہے آپ ڈائریکٹلی اپنی رجسٹری کرا کے اپنا انتقال کرائیے اور آپ اپنا فوری طور پہ آپ اپنا مکان بنانا شروع کر سکتے ہیں ٹرامنی چوک سے ہارڈلی آپ کو راؤنڈ روڈ کوئی دس منٹ کے اندر آپ اس پروجیکٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں دس منٹ بھی نہیں لگتے اس سے بھی تھوڑا ٹائم ہے میں مین روڈ سے اگر آپ پیدل ڈسٹینس پہ جائیں تو آپ جس تین چار منٹ پانچ منٹ جو پیدل ہے گاڑی کے اوپر جسٹ ایک سے ڈیڑھ منٹ کی یا دو منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے دو ایک منٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائیو بنتی ہے جو آپ اس پروجیکٹ پہ جا سکتے ہیں تو ایک اچھے پروجیکٹ ہے اس کے وجہ سے کچھ بھی معلومات لینا چاہیں گے آپ یہ میرا اس کے نیچے نمبر دیا ہوا ہے یہاں پہ واٹس ایپ نمبر ہے میرے یہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھی اس کے اندر چیز دلوا سکوں آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی انفارمیشن لینا چاہیں آپ یہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ